Hello ndugu mpenzi mtazamaji wa Mr. Lab TV, karibu tena katika episode hii ya pili ambayo inatambulisha inatoa utambulisho kuhusu maabara zaidi. Tulizungumzia maabara kwa ujumla, this time tunazungumzia eh, maabara za afya, kwa sababu tulizungumzia aina tofauti tofauti za, za, za maabara. Uh, maabara za afya ni maabara za aina gani au maabara za tiba ni maabara za aina gani? Hizi ni maabara ambazo ni mahususi zaidi kwa ajili ya kufanya tafiti na chunguzi za kimatibabu e, kwa ajili ya kufanya matibabu. Kwa hiyo sasa hizi maabara zipo standardized, zina vifaa maalum ambavyo viko standard, zina wataalamu wa maabara ambao ni bobezi kwa ajili ya kufanya chunguzi za kimatibabu e, kwa kutumia sampuli kutoka kwa wagonjwa, sampuli kutoka kwa wagonjwa, na sampuli hizo ni maji, kiasi fulani cha majimaji ambayo yanatokana na yule mgonjwa a, au sehemu fulani ya mwili wake, aidha tishu e, au damu e, e, makozi e, mkojo na kadhalika. Kwa hivyo vyote vinaweza vikatumika uh, kwa kama sampuli ili kujua tatizo la mgonjwa kama ana ugonjwa fulani au hana. Lakini pia hivi pia vinaweza vikatumika kutambua utendaji kazi aa, wa mwili e, kwa mantiki ya ogani mbalimbali, kwa mfano figo, ini, kongosho na sehemu zingine za mwili. Kwa hiyo hiyo ndio maabara ya tiba. Lakini ndani ya hizi maabara za tiba au hii maabara ya tiba kuna vitengo vidogo vidogo ambavyo vipo kwa ajili ya kutimiza lengo kuu la maabara. Na vitengo hivyo ni vipi? Sasa kupitia Mr Lab hapa utavifahamu. Tunaanza na kitengo namba moja. Kitengo namba moja kinatambulika kama eh, kemia uhai, kitengo cha kemia uhai. Hichi ni kitengo cha clinical chemistry ambacho zaidi kinajikita na kuchambua vichocheo vichocheo uh, vya, vya mwili kwa, kwa maana ya enzyme eh, lakini pia uh, hormone uh, lakini pia viini lishe vya mwili kwa maana hizi calcium na vitu vingine protini eh, vitu kadha kadha ambavyo vipo ndani ya mwili, lakini pia uh, electrolyte, chumvi chumvi ambazo zipo katika mwili. Kupitia hivyo ndipo tunatambua kama mtu ana shida katika mwili wake kupitia kitengo cha kemia uhai. Lakini kuna kitengo kingine ambacho kinatambulika kwa jina la microbiolojia. E, eh, microbiolojia au kitaalamu tunaita microbiology department. E, hichi ni kitengo ambacho kimejikita zaidi na u uchunguzi wa uwepo wa wadudu wadudu wadogo wadogo ambayo haonekani kwa macho eh tunamaana tunaita microorganism microbiolojia mm? hawa wadudu wadogo wadogo ambao hawaonekani kwa macho kwa mfano bakteria uh, virusi lakini pamoja na fungus hawa ni wadudu ambao zaidi tuna tuna kupitia kitengo cha microbiolojia na pia ili kujua kama mtu amekuwa affected na wadudu wa aina gani na then kutambua matibabu yake yatakaaje. Lakini pia e, kuna kipengele au kitengo kingine ambacho ni parasitolojia. Hichi ni kitengo ambacho kina kipo pale kwa ajili ya kuchunguza e, wa e, kuchunguza uwepo wa parasite au minyoo ya aina mbalimbali ambayo inaweza kusababisha magonjwa. Uh, kwa mfano minyoo ambayo inasababisha e, matatizo ya tumbo e, lakini pia kwa mfano kuna, kuna, kuna kitu kinaitwa protozoa lakini pia uh, hawa, hawa pro, napozungumzia ah, na, na protozoa kuna protozoa wa aina mbalimbali. Kuna wadudu wanaitwa amweba, kuna wadudu wanaitwa jiajia, lakini kuna wadudu ambao wanaitwa Plasmodium species ya hawa wadudu wa malaria, wote hawa wanapatikana katika kundi la protozoa, na kitengo ambacho kinahusika na hawa wadudu kinaitwa parasitolojia yeah. Lakini kuna kipengele kingine au kitengo kingine ambacho kinaenda kwa jina la hematolojia. Hichi ni kipengele ambacho au kitengo ambacho kinajikita zaidi na uchunguzi wa damu. E, uchunguzi wa damu, matatizo ambayo yanatokana yana, yana, yana, yana na damu. E, kwa mfano hapa katika damu tutajua, mtu atajua kama ana tatizo la hemofilia, mtu anajua kama ana upungufu wa damu, mtu anajua hapa kama ana upungufu wa e, seli ambazo zinahusika na ulinzi, lakini mtu anaweza akafahamu kama ana kitu kinaitwa seli mundu e, lakini mtu hapa pia anaweza akafahamu aina yake ya damu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vingi vingi ambavyo vinafanyika katika hichi kitengo cha hematolojia, lakini kuna kitengo ndani yake, kitengo kidogo ambacho kinaitwa blood transfusion. Hapa ndipo ambapo utajua tunajua grupu lako la damu au kundi lako la damu, lakini hapa utafahamu damu yako ina match au inaendana na damu ya aina gani kwa ajili ya kufanya uh, transfusion kuongezwa damu, lakini hapa pia uhifadhiji au uh, namna ya kuhifadhi damu ndio unafanyika hapa, ili zile damu ziweze kutumika kwa wagonjwa na kuleta mafanikio au matokeo chanya e, endapo mtu akiongezwa damu basi vitu kama hivyo. Lakini pia kuna kuna kitengo kingine ambacho kina kinaitwa histopathologia Histopatholojia hichi ni kitengo ambacho kinahusika zaidi na uchunguzi wa magonjwa ambayo yanahusisha tishu na cells au chembe eh, ambapo hapa katika hichi kitengo pia unaweza kinatumika zaidi kuichambua au kuichunguza tishu kama ina kansa au kama ina sumu au kama yani kuna damage yoyote ambayo imetokea kwenye cell au tishu basi hichi kitengo ndio kinahusika, lakini na zile pamoja na zile forensic cases. Lakini ndani ya kitengo cha histopatholojia pia kuna kitengo kidogo ambacho kinaitwa cytology. Hichi kinadili na zile seli moja moja, kama kuna abnormality yoyote au damage yoyote katika cell basi hichi kitengo ndio kinahusika, na wataalamu bobezi kabisa wapo katika hichi kitengo. Lakini jambo lingine ambalo naweza nikazungumzia hapa ni namna hizi maabara zinapatikana. Maabara hizi zinaweza zikapatikana zikiwa attached. E, tunaposema attached laboratory ni kwamba zile maabara ambazo zinapatikana kwenye dispensary, uh, vituo vya afya, hospitali na level ya hospitali. Uh, hizi ni maabara ambazo zipo attached, zipo ndani ya kituo cha afya au kitengo, ni kitengo mojawapo ndani ya eh, kituo cha afya au dispensary au eh, hospitali. Lakini pia hizi maabara zinaweza zikapatikana privately. Tunaposema privately, manake zinaweza zikasimama zenyewe, standing alone laboratory. Yani mimi naweza nikaamua kuanzisha maabara ambayo itahudumia kama zile maabara ambazo unazikuta hospitali. Kwa hiyo hizo ndo namna ya maabara zinavyo kuwepo, ikawa pia ndani ya kituo cha afya au zikawa, ikawa maabara kama maabara hivyo ndio inatakiwa ufahamu hapa, lakini pia le, tu, awamu inayofuata tutajifunza kuhusu umuhimu wa maabara za tiba. Je, maabara za tiba zina umuhimu gani? Eh, asante sana kwa kunisikiliza. Uh, I appreciate you. Thank you for your time. Cha kufanya usisahau kusubscribe, eh, kulike na kucomment.